こんにちは、粟田洋介です。ある作品がいいなと思って、こんな感じの絵が描きたいと思うことってありませんか私は昨日、ファッションイラストレーション系のおしゃれな作品を見て、こんな感じの絵を描こうかなって思いました。それでインクとペン、水彩絵の具で仕上げていこうと思って描き始めたんですけど、もう描き始めから、そのファッションイラストレーション系のおしゃれな絵からは、程遠い絵を描き始めていました。 昨日はちょっと疲れていて、ちょっと途中でアイデアに行き詰まってきて、書くのをやめましたが、今日また続きを書いていこうと思います。ちょっと疲れたら休んで、それから書くとか、アイデアに行き詰まった時は、一旦作品から距離を置いて、で、頭がフレッシュになった時に、また書き始めるというのも一つの方法だと思います。 インスピレーションとなったおしゃれなファッションイラストレーションの作品とは似ても似つかないイメージとなってしまいましたが、それはそれでいいんです。気に入った作品とか作風に似たような感じに書くっていうのも素敵なんですけど、なんかイメージが違くなれば違くなるほど、それは個性的であるということなので、私はどっちに転んでも気にせず書いて仕上げることにしています。ではこれが乾いたら、水彩絵の具で色をつけていきます。 Perfect. Perfect. Thank you. 色を塗るのに時間がかかっていますがもうすぐ完成です 絵が完成しました。犬を飼う人たちというタイトルをつけました。今回はちょっと淡い色で描いてみました。最初にお話ししたインスピレーションとなったおしゃれな絵なんですけど、もう全然違う絵になっていますし、そのことも忘れてたんですけど、確かその作品の色も淡い色だったような気がします。 最近めったにないんですけどたまに人の作品がインスピレーションになって絵を描き始めることがあるんですけどそんな時はいつも全然違う作品作風になってしまいますもしかすると私自身そうやって人の作品をアレンジして似たように描くっていうのが苦手なのかもしれないですけどもしすごい似ちゃったとしたら自分の個性が出したいのでわざと違くすると思います